Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Oke kali ini saya akan membahas tentang instastory whatsapp Jadi whatsapp sekarang di Insta, sudah memiliki instastory sama seperti di instagram Di facebook sudah punya juga maupun di youtube sudah punya juga Cuman semua memiliki aturan masing-masing Terus untuk WhatsApp, ini sudah disediakan, disediakan fasilitasnya. Dan ini bisa digunakan untuk media promosi. Jadi semakin besar semakin banyak kontak WhatsAppnya, makin semakin besar promosi ini bekerja. Oke, langsung aja kita buka aplikasi WhatsAppnya. Ini kebetulan saya menggunakan WhatsApp bisnis jadi teman-teman bisa juga menggunakan WhatsApp biasa jadi kali ini saya akan ya ya Oke langsung kita buka aja aplikasi WhatsAppnya jadi kebetulan saya menggunakan WhatsApp bisnis jadi teman-teman yang menggunakan WhatsApp biasa bisa Oke kita klik status jadi ini adalah kumpulan instastory yang akan eh, yang telah kita buat ini saya baru buat instastory ya nah, ini baru satu nah ini gambarnya lalu captionnya indahnya silaturahim perhatikan di bawah uh, captionnya itu ada gambar mata ya, dan ini adalah jumlahnya 9 artinya instastory saya yang melihat ada 9 dari kontak whatsapp saya jadi teman-teman yang ingin menggunakan uh, yang ingin menggunakan WhatsApp bisnis, uh, WhatsApp untuk bisnisnya, maka eh, saran saya perbanyak kontak nomor kontak WA-nya atau saling berkontak, uh, saling bertukar kontak WhatsApp uh, dan sering mengupload instastory di WhatsApp. Nah, itu media promosi yang sangat mantap. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Itu dulu sharing saya hari ini. Teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.